ਮੀਟ ਦਾ ਗਿੰਪ ਦੇ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇਹ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਰਾਲਫ ਸਟਾਈਨਰ ਨੇ ਬ੍ਰੀਮਨ ਨਾਰਦਰਨ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਇੱਥੇ ਫੋਰਗਰਾਉਂਡ ਅਤੇ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਕਲਰ ਡਾਇਲੌਗ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ 6 ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕਲਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਲਾਈਡਰਸ H S V R G B ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਕ੍ਰਮਵਾਰ hue saturation value red green blue ਹਨ ਇੱਥੇ ਫੋਰਗਰਾਉਂਡ ਕਲਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਬਲੈਕ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ hue saturation value red green blue ਸਭ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਿਊ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬਲੈਕ ਬਲੈਕ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੈਲਿਊ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗ੍ਰੇ ਟੋਨਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੈ ਮੈਂ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਸਲਾਈਡਰ ਤੇ ਕਲਰ ਥੋੜਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੇ ਮੈਂ ਹਿਊ ਨੂੰ ਪੁੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਪੁੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਲਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਦਲ ਕੇ ਬਲੂ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ HSV ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਕਲਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਸ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੁਲ ਕਰੋ ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਸਲਾਈਡਰ ਨੂੰ ਅਪ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਊ ਮਲਟੀ ਸਲਾਈਡਰ ਵਿੱਚ ਰੇਨਬੋ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰੈੱਡ ਗ੍ਰੀਨ ਬਲੂ ਸਲਾਈਡਰਸ ਵਿੱਚ ਕਲਰ HSV ਸਲਾਈਡਰਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਲਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੰਗ ਹਲਕਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਲਾਈਡਰ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲਵੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਰਕ ਕਲਰ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਸਲਾਈਡਰ ਨੂੰ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਲਾਈਡ ਕਰ ਲਵੋ ਤੇ ਰੈੱਡ ਗ੍ਰੀਨ ਜਾਂ ਬਲੂ ਸਲਾਈਡਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਮਾਉਂਟ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਓ ਇਸ ਲਈ ਹਿਊ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਕਲਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਡਾਇਲੌਗ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵਰਤਦੀ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਰੰਗ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਮੀਡੀਅਮ ਗ੍ਰੇ ਕਲਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਸਲਾਈਡਰ ਨੂੰ 50 ਤੱਕ ਪੁੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਵੈਲਿਊ 0 ਤੋਂ 100% ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇ ਤੇ RGB ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ 127 ਤੇ ਸੈੱਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੀਡੀਅਮ ਗ੍ਰੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਆਓ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਡਾਇਲੌਗ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਇਹ ਡਾਇਲੌਗ HSV ਕਲਰ ਮਾਡਲ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਲ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਲਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਵੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਵਿਦ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹਿਊ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਹਿਊ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਗਲਾ ਡਾਇਲੌਗ ਜੋ ਇਸ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੈ ਇਸ ਡਾਇਲੌਗ ਵਿੱਚ ਹਿਊ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰਿਪ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਕੁਆਇਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਵਾਲੇ ਸੇਮ ਕਲਰ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਏਰੀਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਲਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਿਊ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਕਲਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਲਾਈਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹਿਊ ਉਸ ਪਾਸੇ ਸਲਾਈਡ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰੋਂਗ ਕਲਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵੈਲਿਊ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹਿਊ ਅਤੇ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰੈੱਡ ਗ੍ਰੀਨ ਅਤੇ ਬਲੂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਲਰ ਵਿੱਚ ਬਲੂ ਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਜੋ ਚਾਹਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੈੱਡ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਵੀ ਇਹ ਡਾਇਲੌਗ ਪਹਿਲੇ ਵਰਗਾ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਗਲਾ ਡਾਇਲੌਗ ਵਾਟਰ ਕਲਰ ਮਿਕਸਅਪ ਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਲਾਈਡਰ ਵਾਟਰ ਪੌਟਸ ਦੀ ਟਿਪਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਐਡਜਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਕਲਰ ਹੋਵੇਗਾ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੀਲਾ ਰੰਗ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਨੀਲਾ ਥੋੜਾ ਲਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਵੰਜੋ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਆਵੇਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਟਮੈਲਾ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਡਾਇਲੌਗ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੀ ਇਹ ਡਾਇਲੌਗ ਐਕਟਿਵ ਪੈਲੇਟ ਵਿਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਲੇਟ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸਿਰਫ ਵੈਬ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਡਾਇਲੌਗ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅਜੇ ਕਵਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਕਲਰ ਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਹ ਡਾਇਲੌਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦੇ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਰੈੱਡ ਬਲੂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਇਨ ਮੈਜੈਂਟਾ ਅਤੇ ਯੈਲੋ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਕਲਰ ਘਟਾਉਨੇ ਹਨ ਰੈੱਡ ਬਲੂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਮਿਕਸ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵਾਈਟ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਇਨ ਮੈਜੈਂਟਾ ਤੇ ਯੈਲੋ ਨੂੰ 0 ਤੇ ਸੈੱਟ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਬਸ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਆਨ ਮੈਜੈਂਟਾ ਤੇ ਯੈਲੋ ਨੂੰ 100 ਤੇ ਸੈਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬਲੈਕ ਪੇਪਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਹ ਰੰਗ ਇਹ ਡਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਤੋਂ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿਆਨ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਟ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਲਰਸ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਕਲਰਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਲਈ ਨਤੀਜਾ ਘਟਵਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚੌਥਾ ਸਲਾਈਡਰ K ਹੈ ਜੋ ਬਲੈਕ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬਲੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਸਮੈਚ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ K ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕਲਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਕਲਰਸ ਦਾ ਸੇਮ ਹਨ ਸਿਆਨ ਸਲਾਈਡਰ ਨੀਵੇਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੇ ਸਲਾਈਡਰ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਆਓ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਖੀਏ y ਸਲਾਈਡਰ ਨੂੰ 40 ਤੇ m ਨੂੰ 80 ਤੇ c ਨੂੰ 20 ਤੇ ਰੱਖੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਲਰ ਸਵਿਚ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ m ਸਲਾਈਡਰ 75 y 26 ਤੇ k 20 ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਲਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਪਰ ਸਿਆਨ ਮੈਜੈਂਟਾ ਅਤੇ ਯੈਲੋ ਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਜੋ ਇਮੇਜ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੀ ਉਹ ਬਦਲ ਕੇ ਮੈਜੈਂਟਾ ਯੈਲੋ ਤੇ ਬਲੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਬਲੈਕ ਇੰਕ ਥੋੜੀ ਸਸਤੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਿਆਨ ਮੈਜੈਂਟਾ ਤੇ ਯੈਲੋ ਦੇ ਮਿਕਸਚਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਜੈਂਟਾ ਯੈਲੋ ਅਤੇ ਬਲੈਕ ਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਲਰ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ 6 ਡਾਇਲੌਗ ਕਵਰ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਦੋ ਕਲਰ ਸਵੈਪਸ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਕਲਰ ਮੇਰਾ ਫੋਰਗਰਾਉਂਡ ਕਲਰ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕਲਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਲਰ ਸੈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਲਰ ਆਪਣੀ ਇਮੇਜ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਏਰੀਆ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕਲਰਸ ਨੂੰ ਬਸ ਪੁੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਕਲਰ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਟੂਲ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕਲਰ ਸਵੈਪਸ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਸ ਫਾਈਲ ਪ੍ਰੀਫਰੈਂਸਸ ਅਤੇ ਟੂਲ ਬਾਕਸ ਤੇ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਗ੍ਰਾਉਂਡ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕਲਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਬ੍ਰਸ਼ ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਇਮੇਜ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਟੂਲ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਘੇਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਲਰ ਸਵੈਪ ਦੇ ਸੱਜੇ ਟਾਪ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਇਹ ਛੋਟਾ ਆਈਕਨ ਫੋਰਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਕਲਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਹੈ ਇਹ X ਕੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਾਟਮ ਦੇ ਖੱਬੇ ਕਾਰਨਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਛੋਟਾ ਆਈਕਨ ਫੋਰਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕਲਰ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਤੇ ਵਾਈਟ ਵਿੱਚ ਸੈਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ ਹੈ ਇੱਕ ਕਲਰ ਪਿਕਰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਲਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਵੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਲਰਸ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਕਸ ਕੋਡ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਲਰ ਨੂੰ ਬਦਲਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਡ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਕਸ ਕੋਡ ਤੇ ਟਾਈਪ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਲਰ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਰ ਨੇਮ ਵੀ ਟਾਈਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਦਾਹਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ L ਟਾਈਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੌਨ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਲੌਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੈ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਲਰ ਡਾਇਲੌਗ ਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲ ਗਈ ਹਾਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਥਾਪਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਕਿਰਨ ਸਪੋਕਨ ਟਿਊਟੋरियल ਵਾਸਤੇ ਡबिंग ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ